できたわよ赤ちゃんが壁に落書きして嘆いてるあなたそんなあなたに朗報ですこちらのネオクリーンで落とせますこちらのネオクリーンマジッククレヨンなどの油汚れを落とすんです落とすというより分解するんですさらになんとベタつき 従来の洗剤などで拭いていた時はベタつきが残って何回も水拭きしなきゃいけない煩わしさがありましたよねこれさえあればちょっとしたお子さんの落書きに起こるなんてこともなしあネオクリーンがあったわさっさっさっさキュッキュッキュッあこっちも汚れてるわたーくんそろそろ行くわよ が汚い靴を触ろうとして叫んでいるあなたそんなあなたに朗報なんですこちらのネオクリーンで落とせますこちらのネオクリーンいろんな汚れを落とすんですさらに汚れの再付着防止光沢復元除菌消臭といった効能もあるんですさらにさらにさらにこちらのネオクリーンの液体に赤ちゃんが触れても安心安全これさえあれば快適に汚れを落とすことができるんですあそういえば ネオクリーンがあったわシュッシュッシュッシュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッあちょっと待ってね赤ちゃんが油汚れのバイクにそろ してお困りのあなたそんなあなたに朗報なんですこちらのネオクリーンで落とせますこちらのネオクリーンを使えば何年も掃除してないバイクの頑固な汚れを分解します一旦使えば染み込み分離さらにさらにさらにアルミ銅ゴムなどへの影響はほとんどなし匂いも分解し快適な生活へこれさえあればお家でバイク洗いも簡単ネオクリーンがあったわ シュッシュッシュッシュッシュッシュッさっさっさキュッ